टैली प्राइम में अगर आपको पेरोल नहीं आता है तो बस आज ही ये वीडियो देखने के बाद पांच से दस मिनट लगेंगे और पेरोल आपको बाएं हाथ का खेल लगेगा कैसे आइए देखते हैं देखिए सबसे पहले तो ये टैली प्राइम ओपन कर लिया अब एक कंपनी इसमें है देख सकते हैं one two three four at the rate company करके मैंने बनाया है अब इसमें सबसे पहले तो पेरोल चालू करना है तो पेरोल चालू करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिएट दिया हुआ है तो इस क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ देखिए कहीं पेरोल दिखाई दे रहा है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है शो मोर पे जाना है शो मोर पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको पेरोल दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक है तो फिर यहां पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिएगा तो बस यही पेरोल है और ये पेरोल मास्टर जो दिख रहा है इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अब जब ये एक्टिवेट हो जाए तो अब आपको क्या करना है जैसे ही ये पेरोल एक्टिवेट होगा ये देखिए ये पेरोल एक्टिवेट हो गया तो यहां से देखिए अगर आपको इंप्लॉय की कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी पे जा सकते हैं ठीक है तो जैसे मान लीजिए हमें कैटेगरी बनानी है तो ये आ गई कैटेगरी है और यहाँ पे कैटेगरी टाइप कर देते हैं जैसे सेल्स की एक कैटेगरी है ठीक है और यहाँ पर जैसे सब कुछ दिया हुआ वैसे ही रखना है आपको और ये सेल्स की कैटेगरी बन गई ठीक है और यहाँ पे अकाउंट्स की कैटेगरी बना देते हैं अकाउंट्स तो ये सेल्स और अकाउंट्स दो चीजें हमने बना दी है ठीक है अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं ये आगे बाहर अब हमको क्या करना है एम्प्लॉय ग्रुप चाहे तो बना सकते हैं हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो यहां से चल के एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो एम्प्लॉय का नेम वगैरह देना होगा और सबसे पहले तो ये कैटेगरी देखनी होगी कैटेगरी हमने बनाई थी जो तो अभी हम अकाउंट्स की कैटेगरी में इसे डालते हैं और इसका नाम राजू कर देते हैं राजू जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम है राजू और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक अप्रैल अब चूंकि मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसमें एक तारीख और दो तारीख के डेट में आप काम कर पाएंगे या तीस इकतीस में कभी कभार तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक अप्रैल से एक मई की डेट रखूंगा तीस तक नहीं रखूंगा तीस अप्रैल तक नहीं रखूंगा एक मई तक की डेट रखूंगा ठीक है और यहाँ सैलरी की डिटेल को डिफाइन करने के लिए यस कर सकते हैं आप और यहाँ पे जैसे यस करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा अब सबसे पहले क्या करना है हमें बेसिक सैलरी का एक पेहेड बनाना होगा तो यहाँ पे लिखिए बेसिक सैलरी इस तरीके से बेसिक सैलरी लिख दीजिएगा और यहाँ ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है और ज्यादातर मामलों में फिक्स्ड ही होता है तो फिक्स्ड ही रखते हैं और इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किसमें डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ध्यान दीजिएगा ठीक है और यहां पर आइएगा तो ये देखिए ये आ गए अब यहां पर क्या करना है आपको यहां पर आपको देना है ऑन अटेंडेंस क्या देना है ऑन अटेंडेंस अगर आप डेली आएंगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी अब यहां से अल्ट सी करके और लीव विदाउट पे कर देते हैं लीव लीव खाली लिख देते हैं लीव लिख दिया ठीक है एंटर किया एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है और ये जो है लीव अगर लेते हैं तो सैलरी किस हिसाब से कटेगी तो सैलरी जो है यहां पर करेंगे हम मंथ ठीक है ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पीरियड तो हम मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे या जो भी है वो करेंगे ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे अब यहाँ पे सैलरी मान लीजिए बेसिक सैलरी कितनी है किसी की बीस हजार रुपए है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड डाल रहा हूँ ठीक है ये ट्वेंटी थाउजेंड डाला अब जो दूसरा पे हेड हमें बनाना है उसका क्या नाम है उसका नाम है टी ए ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है उसे और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है ज्यादातर मामलों में फिक्स होता है लेकिन आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं तो चलिए अभी फिक्स रख लेते हैं बाद में वेरिएबल वगैरह करके देखते रहिएगा ठीक है ये आ गए और यहाँ पे क्या करना है यहाँ पर आपको देना है on computed value computed value पे आ गए और ये नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे आएंगे ठीक है क्योंकि ये भी एक अर्निंग ही होती है और इसे हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत रखेंगे बेसिक सैलरी के आधार पर ये कैलकुलेशन होगा अगर अमाउंट दस हजार से ज्यादा है ठीक है सैलरी का अमाउंट दस हजार से ज्यादा है बेसिक सैलरी का तो इनको एक परसेंट का टीए मिलेगा ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट एक परसेंट आप चाहे तो ये अमाउंट में भी रख सकते हैं ठीक है और अदरवाइज ये कितना मिलेगा तो यहां पे कर देते हैं दो परसेंट तो बस हो गया ये ये टीए का भी ग्राफ तैयार हो गया अगर आप डीए चाहते हैं डियरनेस अलाउंस तो यहाँ डीए भी बना सकते हैं तो ये डीए लिख दीजिएगा इस तरीके से एंटर कर दीजिएगा ये भी अर्निंग ही होता है और इसको भी फिक्स्ड ही रख लेते हैं इस बार ठीक है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये आएगा क्या यहाँ पर आएगा ऑन कंप्यूटेड वैल्यू तो ये कंप्यूटेड वैल्यू करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और ये भी तो अर्निंग ही होता है लेकिन यहाँ पे on specified formula basic salary के आधार पर रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे कहेंगे हम कि सैलरी अगर दस हजार तक हो ठीक है ध्यान दीजिएगा दस हजार तक हो तो इस बार वैल्यू रख लेते हैं तो मिलेगा कितना तीन सौ ठीक है या पांच सौ कर देते हैं पांच सौ पांच सौ कर देते हैं तो ये पांच सौ हो गया और दस हजार से ज्यादा हो तो कितना मिल जाएगा एक हजार मिल जाएगा ठीक है तो वैल्यू पे ही जाना है आपको दोनों बार ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे एक हजार कर देते हैं तो बस हो गया ये ठीक है अब इसमें आपको टी ए डी ए भी दे दिया हमने अब हमको पी एफ देना है तो पी एफ के लिए फिर हम जाएंगे क्रिएट पे और फिर यहाँ से बना लेंगे पी एफ प्रोविडेंट फंड तो पी एफ क्या होता है पी एफ होता है डिडक्शन होता है यहाँ पे क्या करना है आपको डिडक्शन करना है डिडक्शन ठीक है और ये क्या होता है ये होता है करंट लाइबिलिटीज में आता है ठीक है क्योंकि कटने के बाद ये मिलता भी है तो करंट लाइबिलिटीज में डाल दीजिएगा और ये कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू ठीक है कंप्यूटेड वैल्यू हो गया और यहां पर आकर के ये जो है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही कर देते हैं हम ठीक है तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किया बेसिक सैलरी कितनी हो तो देखिए यहाँ बेसिक सैलरी अगर दस हजार है दस हजार तो कितना कटेगा परसेंटेज कर देते हैं दस परसेंट दस दस हजार है तो दस परसेंट कट जाएगा पीएफ और अगर दस हजार से ज्यादा है तो कितना कटेगा पंद्रह परसेंट घटेगा तो ये हमने दे दिया ये पीएफ का भी पूरा तैयार हो गया ग्राफ ठीक है तो देखिए पेरोल बहुत आसान है बहुत कठिन नहीं है यहाँ पर एम्प्लॉय का जो भी नंबर हो वो दे दीजिएगा एम्प्लॉय का यूनिक नंबर डेजिग्नेशन यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करते हैं ये दे दिया अकाउंट का ही काम करेंगे तो अकाउंट ही देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट कर दिया और बाकी सारी लोकेशन देवरिया कर देते हैं जो भी आपकी लोकेशन हो वो दे दीजिएगा यहाँ पर मेल करेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी जो भी हो एक पांच 1990 कर दिया हमने एंटर किया एंटर किया और बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे नीचे आ जाइएगा ठीक है और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो ये तो काम हो गया हमारा ठीक है अब हमें क्या करना है अब हम चाहे तो आ, इसमें अटेंडेंस बना सकते हैं अटेंडेंस ठीक है अब ये अटेंडेंस कैसे बनेगा चलिए बी प्रेस करके आ जाते हैं बाउचर में ठीक है इतना तो हमने कर लिया है लेकिन अभी हमें कहां आना है बाउचर में और बाउचर में आने के बाद कहां चलना है यहां से आपको दिख रहा होगा अदर बाउचर तो अदर बाउचर में आना है और यहां पे अटेंडेंस भी बनानी है हमें तो ये अटेंडेंस पे आ गए और अटेंडेंस अब देखिए ये राजू की पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगी लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस बनाना है हमको तो ये लीव है और लीव विदाउट पे है तो कितने दिन ये छुट्टी पर रहे जैसे मान लीजिए दो दिन ये छुट्टी पर है तो ये ये तो हमने अटेंडेंस का पूरा डिटेल बना लिया ठीक है अब यहाँ से क्या करना है फिर अदर वाउचर पे चलना है और इस बार किस वाउचर में आना है पेरोल में आना है ठीक है पेरोल में आना है इस बार मैं कैश से ही सैलरी दे देता हूँ कैश देखिए हमारे पास कैश शॉर्टेज है तो पहले तो हमें कैश रिसीव कराना होगा लेकिन चलिए ठीक है बाद में इसको देखेंगे यहाँ पर रेड में दिखाने का मतलब है कि आपके पास कैश नहीं है ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं और इनका नाम क्या है राजू है तो जो भी है ये सब ऑटो फिल करेगा तो ये देखिए यहाँ पर दो नीचे बार बने हुए हैं तो इसका मतलब ये कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है और बाकी की सारी चीजें ये ऑटो फिल कर लेगा ठीक है ये सैलरी ही है तो सैलरी कर दिया हमने और यहाँ पे तीस के बजाय क्या रखेंगे एक पांच एक पांच दो हजार बाईस ठीक है और ये जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है तो ये अकाउंट्स कर दिया और बाकी की चीजें ये राजू नाम है इनका इंप्लॉय नेम के आधार पे आएगा कैश में सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी के हिसाब से टोटल कैलकुलेट करके सारी चीजें एबसेंट प्रेजेंट के हिसाब से और पीएफ जो डिडक्ट हुआ वो सारी चीजें डिडक्ट वगैरह हो करके यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है इनकी बेसिक सैलरी जो है कुल मिला के बीस हजार थी जो कि कट गई है क्योंकि दो या तीन दिन शायद ये एबसेंट थे जिसकी वजह से ये कटी हुई है ठीक है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लीजिए और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से जब बाहर आइएगा तो यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ से चलना है पे स्लिप पर तो ये देखिए यहाँ पे नीचे पे स्लिप पेरोल रिपोर्ट दिखाई देगा और इसमें दिखाई देगा पे स्लिप और यहाँ से चलना है अकाउंट्स पर क्योंकि ये अकाउंट से ही बिलोंग करते हैं और राजू नाम है इनका तो ये देखिए इनकी पे स्लिप यहाँ से जनरेट हो जाएगी देखिए मैं दिखाता हूँ करके अल्ट पी करिए और एंटर करिए आई बटन प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे लीजिए इनकी पे स्लिप जनरेट हो गई देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से ये पे स्लिप जनरेट होकर आई है ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी ठीक है पीएफ डिडक्शन हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन हुआ है ठीक है पीएफ का डिडक्शन किस तरीके से हुआ है ये देख सकते हैं आप ठीक है और सारी चीजें एकदम एक्यूरेट वे में तैयार होकर आपके सामने आ जाएंगी तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी कारगर होगी टैली की और आप पेरोल बनाना सीख जाएंगे ठीक है अगर फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो लाइव क्लास के लिए आप डिमांड करिएगा मैं लाइव क्लास ले लूंगा ठीक है पूरा का पूरा पेरोल के ऊपर ही ठीक है तो thank you for watching this video इस वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू